Bueno, pues Breakdown se compone básicamente de seis dados, que ven aquí, que todos los jugadores usarán en cada turno, y de 39 cartas. Estas 39 cartas se dividen en tres grupos. Aquí tenemos 30 cartas eh, de habitante, 5 cartas de objetivos, eh, y 4 cartas de eh, bonificación de primeras bajas. El, juego consiste en que cada jugador debe cumplir un objetivo. Estos objetivos, como podéis ver, están representados de manera gráfica. Y hay cuatro parecidos, en el sentido de que tienen la misma estructura. Tiene aquí dos iconitos. ¿eh? ¿De acuerdo? Y este de aquí que es diferente. Esencialmente lo que nos están diciendo estas cartas es que como, como cerebronios debemos acabar con dos facciones de los habitantes del pueblo en este caso, por ejemplo, serían los visitantes y los militares, los visitantes y los VIPs, los criminales y los VIPs o los criminales y los militares. Y en este otro objetivo eh, nos dice que debemos acabar con tres de cada una de las facciones. Como las, bajas entre la población se, van produciendo por todos los jugadores a la vez, eh, no hay que acumular cada uno todas estas bajas, sino que son comunes. Y todo, hay cinco pilas de, de bajas y el primero que consiga que en las cinco pilas de baja, las seis pilas de baja, perdón, estén eh, sus dos facciones o los tres de cada facción en este caso, gana la partida en su turno. Las, tarjetas de, primeras bajas son, representaciones de un dado, que por cierto las imágenes de, este, estos dados los podéis descargar también de la, de la web. Tenemos eh, los PNG con varios colores y varios tamaños si queréis usarlos para vuestro juego. Y esencialmente en lo que consiste es que como todo el mundo va a matar, pero todo el mundo va a querer ocultar sus objetivos, eh, a los primeros que maten eh, se les bonifica con una tarjeta de estas al azar. Y esta tarjeta posteriormente se puede utilizar eh, tras cualquier tirada para modificar el resultado de un dado. Si tienes esta tarjeta guardada porque mataste a uno de los cuatro primeros habitantes, la tienes guardada, tira los dados, que necesitas un resultado alto por algún motivo. Pues ese 1 es un 5. Y estas tarjetas se utilizan durante el juego. A ver, mejor aquí. Y el grueso de tarjetas del juego consisten en las tarjetas de personaje. En esta versión es una versión beta, los dibujos no son los definitivos, pero, pero me sirven para explicaros cómo se juega. Si os dais cuenta, todas las tarjetas tienen una estructura similar el, dibujo en el que se representa qué personaje es, el nombre del personaje. Aquí abajo aparece a qué, grupo pertenece, en este caso es de ley y orden, que también por si te dudas lo puedes leer aquí arriba. Y después aparecen eh, textos acompañados de números. Eh, la explicación viene en las reglas, pero las comento aquí. Eh, una vez que se juegue, en cada turno cada jugador podrá tomar ciertas cartas eh, de esas cartas que tome, eh, podrá utilizar algunas o, no utilizarlas según lo que quiera y según los puntos que tenga acumulado Esos puntos se consiguen con los dados y lo explicaré después. El, el asunto es que si gastas 7 o más puntos, o 11 o más puntos, podrá activar la habilidad que tenga al lado. Todos los costes son 7 u 11. Entonces, si os dais cuenta también, eh, esta habilidad de aquí arriba está eh, escrita en, letras oscuras con un bordecito blanco y esta están al revés, invertida. Son efectos diferentes. Eh, la de arriba es permanente, quiere decir que si esta tarjeta permanece boca abajo no pasa nada, como siempre, pero en cuanto se le da la vuelta, por el motivo que sea, este efecto pasa a estar activo todo el tiempo, porque se distingue por eso, por estar escrito en oscuro. Mientras que este se utiliza puntualmente. Es decir, el jugador que gaste 11 puntos utiliza esta habilidad, que en este caso es eliminar a un criminal o al sheriff, están activos. Esta tarjeta, como es utilizado, se quedaría boca arriba y por tanto este efecto quedaría permanente hasta que esta tarjeta desaparezca o, se vuelva a poner boca abajo. Em, esto pasa con todas las tarjetas. Además, en este caso tiene una habilidad especial, que es que es inmune al asesino. Este, este, texto de aquí abajo no aparece siempre, por ejemplo, aquí en el ayudante del sheriff no, tiene ningún tipo de habilidad especial, además de, de sus habilidades normales. Y, el último atributo que falta es este de aquí, que son un número de corazoncitos que te indica la defensa del personaje, más bien la vida, que se utiliza solamente, solamente para el caso de ser objetivo de un ataque de un cerebronio desatado. Eh, en caso de ser de que un cerebronio desatado el ataque, pues se compara el resultado de los dados con el número de corazoncitos que, que tenga el personaje. Y básicamente estas son todas las tarjetas de, o sea, todos los tipos de tarjetas del juego. you.